aprueban 12,1 millardo para importar carne, pollo, leche, margarina, mortadela desde Brasil. Ahora se entiende por qué tanto silencio. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.